تأسيس شركة أوفشور 2017 شيء قانوني أنا أوضح لك كيف يمكنك الاستمرار في استخدام شركاتك الأوفشور بشكل قانوني وتتعلم أيضا كيفية إعداد شركتك الأوفشور بحيث يعترف بها ضريبيا Caputo Partners SwissBankingLawyers.com We fight for your money نهارك سعيد اسمي إنزو كابوتو من سويس بانكينج لويرز دوت كوم شركة الأوفشور الكلاسيكية لا يوجد لديها موظفين ولا مباني تجارية يمكن استخدامها فعليا هي أداة استثمارية نقية من أجل إبقاء حساب مصرفي باسم الشركة وليس باسمك وقد تم استغلال شركات الأوفشور الكلاسيكية من بين أمور أخرى لإخفاء الأموال غير الخاضعة للضريبة في بلدك الأصلي نموذج أعمال تم استخدامه من قبل بنوك ووكالات سويسرية على مدى عقود لا يزال العديد من وكالات بيع الأوفشور حاليا يعرضون هذه الهياكل التي عاف عليها الزمن بأسعار ذات ميزانيات منخفضة وعلى الرغم من التبادل التلقائي للمعلومات آه. لا يزال هناك سذاجة ممن يتوقعون الحصول على هيكل آمن وكالة الأوفشور مجهولة المصدر يصدرون وثائق تأسيس الشركات بسرعة كبيرة لكن ينتظر المرء فتح حساب الشركة دون جدوى اتفقت أكثر من 100 دولة في عام 2014 في برلين على تبادل بيانات العملاء الحساسة وفقا لمعيار التبادل التلقائي للمعلومات معيار الإبلاغ المشترك فمن المستحيل فتح حساب مصرفي لشركة الأوفشور إذا لم يتم دفع ضريبة هذا المال. هنا في سويسرا يحصل المصرفيون على مكافأة إذا قاموا بإقناع عملائهم لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. لا تثق في وكالة أوفشور تعدك بشركة أوفشور مع حسابات مصرفية سويسرية، فمن المستحيل اليوم خداع مكتب الضرائب بشركة أوفشور كلاسيكية، فمن القانوني 100% إنشاء شركة أوفشور. على سبيل المثال في مالطا وتزويدها بموظفين ومكاتب إذا كنت تتعامل في مالطا فهناك أنت في حاجة إلى شركة حقيقية برأس مال الضرائب هناك جذابة جدا فلا تدفع سوى 5% من ضريبة الدخل في مالطا فمن القانوني 100% تأسيس شركة في مالطا ودفع ضريبة 5% فقط على الإيرادات لكن نظام الضرائب الجذاب ليس سهلا بالطريقة التي يتم تقديمها في مالطا أنت بحاجة إلى استشارات رفيعة المستوى لعمل بنية ضريبية دولية فعالة بحيث تتم الموافقة عليها من قبل السلطات الضريبية لا تثق في وكالة أوفشور والتي لا تبيع سوى حلول كروتين موحد هم ليسوا خبراء في الضرائب الدولية الهيكل الخطأ يمكن أن يكلف الكثير من المال ويمكن أن يزج بك حتى في السجن لا تسمح بأن يكون مستقبل عملك في خطر لأنك وفرت بضعة آلاف من اليورو في الاستشارات التأسيسية إذا كنت رجل أعمال دوليا وترغب في تحسين التأثير الضريبي إلى أقصى حد فابدأ برفع سماعة الهاتف واتصل 0041 4422 4404 هياكلنا تستند دائما على أحدث المستجدات في القانون الضريبي الدولي كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما جميلا